Hep izleyenden merhaba akşam bizle birlikte Granny oynayacağız. Gerçekten de çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Çünkü Granny'e elimizden geldiği kadar hızlı bitirmeye çalışacağız. Kapıdan mı kaçsam arabada? Ben kapıdan kaçacağım. Arabaya kaçması çok kolay. Ya tüm çıkışları açayım böyle. İki çıkışı da. Üçüncü çıkış yolu eklense çok güzel olurdu oyun. Bahçeden kaçış yolu. Şimdi şunu şuraya alırsam. Bunu herkes biliyordur bu hareketi. Benim oyun bozulmuş. Boş ver. Kaç. Tam. Özel yeni anahtarını bunlar da bulduk. Ben Haber bulacağım en iyisi. Çünkü benim oyun hiç atmıyor. Bırakıyor. Mesela ben buraya ineyim. Benzini gördüm. Arada filan bir şey yok. Tamam boşu boşuna geldik buraya. Ama en bir şey de öğrendik orada bir şey yok. Hayır. Doldu. Tam kuyuyu bulduk. Hammer çıkacak büyük ihtimal Kuyudan da. Onun çıkmasını bekliyorum. Tamam. Ne geliyor? Hammer. Tamam. Şuradan ben alayım. Boşu boşuna çekiyoruz. Şimdi. Bunu şimdilik buraya bırakacağım. Tam hizalı bıraktım. Kartın içinde bir şey olabilir. Biliyoruz. incelesin burayı. Şimdi ilerlemesini bekleyelim düzgünce. Git oraya kapan bıraksın. Ne yapıyor bu? Neyse ben gidiyorum. Kaç. Granny gelecek. Şimdi üstü kıracağım bir. Şimdi. Tam oraya ses çıkarttık. Hammer nerede şimdi? Kapıdan kaçmamız lazım bizim. Tam çarklar tamamladık. Tam Hammer da burada. Ne var orada safe game. Aynen. Şimdi şunu kırayım. Saklan. Bak bu arkadaşlar. Gözükmüyor ama şöyle. Ee, kendi kırdı. Gitti. Şimdi oradan bir geçsin. Bizi bunun ardından iyi ki göremiyor. Ben bunu buraya bırakacağım. Böyle ineyim. Yeni üst kata çıkacağız. Şöyle ses çıkartayım. Şimdi ilerlememiz lazım. Tamam. Oraya gitti. Normal üst kata çıkayım ya. Tamam örümcek orada. Oraya bir ses gönderelim. Aynen sen oraya git bir. Tamam. Şimdi işim bitti burada. Büyük ihtimal çıkacak dedim de çıkmadı. Kabloları kesmemiz için. Arabayla kaçmıyoruz o yüzden onu kullanmayacağım. şimdi. He. Bu yöntemi biliyor musunuz? Ya şey de yapabilirsiniz. O şimdi gelecek. Gözü kırmızı oldu. Neyse şimdi Böyle ekranda daha çok alışacağım o yüzden böyle yapayım. Şimdi bana arabanın anahtarı falan lazım. Onu devireyim. O sese gelecek ben diğer taraftan kaçacağım. Şimdi çarklar teker teker yerleştirmeye başlayalım. Evet tamam eti de bulduk. O mavi anahtar bize verecektir. Bunu bırak. Tamam. Bunu kitabı da bıraktık. Şimdi ben buraya saklanacağım. Oradan SFG ile gideceğim. Ya Eti de alacağım üst katta tekrardan çıkacağım. Üst katla ilgili baya bir şey yapmışlar. Altta mı Aynen sen oraya gel ben diye Araba anahtarı benzin de orada hazır. O zaten arabayla kaçmayacağım için pek bir şey olmayacaktır. Şunu aç. Şunu kapa. Şunu veya gir ve bekle. Bu taktik arkadaşlar. Şimdi girelim. Tamamdır. Şunun da ses çıkaralım. Çünkü ona dikkat ediyoruz. Ya orayı kıracak ya bayılacak. Bayıldı. Ya ben de şu an üst kata çıkabilirim. Oradan hani böyle Acaba buradan mavi anahtar verecek. Gereksiz. Şu ya arabayla kaçarız istersen. Şunu takalım. Buradan yüz verecektir. Ya da oradan weapon key verdik yani silah kutusu anahtarı. Öyle kaçabileceğiz ondan. Aynen yüz verecek weapon key. Ben dedim. Şimdi daha hızlı yol kullanacağım ben. Çünkü elde bizim karakter çok yavaş oluyor. Oraya niye giriyoruzsak artık. Bunu Şimdi şuradan çarpacağım sonra üst kata gideceğim. Son işlemlerimi yapacağım. Önceki gibi umarım ekstra loop bağlamaz. Aynen. Oyunu şu an bitirmemize çok az kaldı çünkü Master Key falan bulduk. Rente gelen spam oldu oyunum kastına göre. Şuraya atalım. Acaba üstüne yaparsak olur mu? Sonuçta değil mi? Sanırım matematik öyle de bağlamış olabilir üstü. Keşke kesebilseydik ya o iplerde. Eğer yeni güncellemesi gelirse onu beklerim. Şimdi hiç ölmeden geçeceğiz yani. Bunu şöyle atmanız gerek yok ya. Hemen bunu yaptıktan sonra atarım. Bir dahaki sene de ekstra lootlar falan bağlarım. Hatta gerekirse Teddy'yi bile alırım. Spawn olduğunda. Tam bu yapacakların arasında olsun. Hızlandırıyorum onu. Yeniden spawn olsun. Şimdi Gelmeyi düşünüyor musun? bakayım diyor. Hiç gelmiyor. E gelmeyi düşünüyor mu? Aa orada gelmiş. Şimdi ben gideceğim. Bebek yerini <laughs> yapacağım. Bayıldım çünkü peşimden gelemez diye. İşte. Yalnız birinci geceden geçiyoruz hepsini. Bu inanılmaz. geldi. Şimdi ben alt kata inip tekrardan bu sefer kapıdan kaçma olayı yapacağım. Hop. Hoşça kal Granny. Çok iyi bir misafirperverliğim varmış. Tamamdır bunu yaptım çünkü böyle bir son bekliyordum ben. ait. Neyse bir reklam verdi şu an. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.